Иду на точку Б. Иду на точку Б. Наша 30 секунд. Тебе еще нужно исполнить свой долг! Мое время еще не пришло. Остался один игрок. Десять секунд. Попал. Нет, Меткий выстрел. Веду разведку. Нет зарядов. Спи спокойно. Остался один враг. враг. ликвидирован. Остался один игрок. Смотрите врагу в глаза. Так легче попасть. Купите мне это. Спасибо. Турель на месте. Шоковая стрела. Фина. Самозванка убита. Вот здесь. Нет зарядов. Нашел. Остался один враг. Осторожно. Спайк установлен дороги! Спасибо. Спасибо. Пошли! А. Бегите! Остался один враг. Тридцать секунд. Веду разведку. Десять секунд. Штуковая стрела. Спайк установлен. Шоковая стрела. О, нет-нет, недостойны вы моих изобретений. Их жизни бессмысленны. Пусть пожертвуют их мне. Деньги есть. Вам что-то нужно? Иду на МИД. Спасибо. Здесь. Здесь. Здесь. Здесь. Нужна помощь. Нужна помощь. Здесь. Все вместе! здесь. Самозванка убита. Я помогу. Остался один враг. 30 секунд. Вон они. А я все еще голодна. Спайк тут. Куда на этот раз? Не забывайте о том, что сработало раньше. Ставлю турель. Бежать некуда! Барьер установлен. Отсчет пошел! Остался один враг. матч пойнт Почти победили. Деньги есть. Вам что-то нужно? Купите мне. Спасибо. Пошли! Турель на месте. один брат. Выбора не было. Победа защитников. Я не устал. А вы?